E allora, questo qua è il bastone elettronico per non vedenti. Praticamente qua ci sono tre sensori, due che trasmettono e uno che riceve, e sono ad infrarossi. Noi l'abbiamo impostato 30-40 cm prima dell'ostacolo, arriva l'impulso qua dentro, che c'è la scheda programmabile Arduino, nano, serie nano, programmazione in C. E arriva un impulso qua che permette la vibrazione quindi permette al non vedente quando si avvicina ad un ostacolo comincia a vibrare più ci avviciniamo all'ostacolo e maggiori sono le vibrazioni poi abbiamo applicato questa fascia di led che serve per le ore notturne e anche questa fascia catena infrangente per farsi notare all'interno sempre qua dentro c'è una batteria da 9 volt che alimenta tutto il circuito e il manico è stato creato nelle aule meccaniche ai torni a controllo numerico abbiamo fatto questa incanalatura così eh, il non vedente si accorge che i sensori sono di qua per eh, andare avanti ed evitare l'ostacolo